hace un rato cuando venía para acá, pasé por el súper de los chinos. No sabe cómo están. Están atrincherados. Están esperando los saqueos. Y ya se sabe cómo son estos negros. Llega la Navidad y quieren cambiar todo. El celular, el televisor. Una compañera mía de trabajo dice que en el barrio no solo están saqueando, ahora están entrando a las casas. Que vengan. ¿Sabés las ganas que tengo de pegarle un tiro a un negro yo? la vuelta uno de gorrita, los negros de gorrita, me miraba, me pasaba yo y me miraba fijo. Me hubiese mirado dos minutos más, les pongo cinco tiros.